Всем привет, дорогие подписчики! С вами снова канал CryptoGain. Сегодня нашел еще один очень классный проект. Общался даже напрямую с разработчиками. В принципе, все очень круто. Эм, очень много интересного да, мне рассказали. Э, называется, то есть, как видите, краудфанд Coin. Э, в принципе, новая такая революционная, как бы, э, можно сказать, монетка. Это вообще да, криптовалюта, которая в первую очередь построена у нас на блокчейне задумка интересная, я думаю, идеи похожие. Может быть, у кого-то были, но именно такой, э, скорее всего, нет. Э, смотрите, э, в чем вообще суть идет самого проекта. У нас получается, да, люб, любая начинающая компания, да, то есть любой стартап, он всегда ищет поддержки, да, ищет инвесторов, предпринимателей, кто сможет их профинансировать. Здесь все очень просто, в принципе, монета сделана для того, чтобы опять же повторюсь, построенная на блокчейне, чтобы такие стартапы искали себе инвесторов и благодаря сообществам, да, либо э, проектам, да, как мы здесь видим, здесь это написано, это комьюнити, а, э, эти стартапы будут получать именно деньги напрямую именно с самого блокчейна и самой этой сети, то есть эта концепция, в принципе, э, о, вообще новая, она открывает э, то есть какие-то новые возможности. То есть стартап получает деньги уже сразу напрямую с самого блокчейна. То есть сами вдумайтесь, да. Это круто, это реально крутая задумка. И так, к слову, в принципе, ребята, которые разрабатывают, вся команда, которая разрабатывает данный проект, э, уже на рынке очень давно. IT-ком эм, просто IT-команда там на высшем уровне, тот, кто этим занимается, у них э, предыдущие проекты, мы предыдущие, они сейчас есть. А, но проекты очень классные, я назову немного позже эти монеты, да, вы по-любому их слышали. В нашем канале их не было, но я про них слушал вообще смотрел довольно-таки долго. Ну, давайте посмотрим, что у нас вообще здесь есть. Здесь вообще про платформу их он рассказывает, то есть они все описали. Здесь идут примеры, на них примеры ставят э, в основном, то есть в первую очередь они говорят то, что это повторяется, то, что новая какая-то будет крипта э, с новой концепцией, да, но в основном все это будет, опять же, с самыми топовыми монетами они будут работать. Ну, здесь у нас биткоин идет пример. Они приводят еще пример с тем, что э, с американским банком они рассказывают историю, то, что э, сперва они думали, что криптовалюта, любая вообще анонимная валюта э, цифровая, да, она, то есть навредит, проекту, э, точнее ихнему бизнесу. На самом деле это не так. Сейчас э, э все инвестора, все предприниматели, они наоборот идут в ногу, то есть в ногу с этим всем развивающимся новыми проектами, этой же новой валютой, да, то есть и, грубо говоря, спонсируют, помогают, идут в ногу с будущим. Они, в принципе, это здесь и описывают. Я читал просто, грубо говоря, пересказываю вам, да. То есть сейчас посмотрим, что у нас здесь есть. Дорожная карта, смотрим на нее. Но ну, они с июля начали заниматься маркетингом, то есть э, план вообще был, что и как будет построено. Естественно, это уже все выполнено. Август у нас также уже прошел. Здесь они э, тонкие уже такие, да, наметки идут именно на монету, что из себя будет э, представлять, разработка самого блокчейна, самые основы это все уже прошли. У нас, в принципе, сейчас октябрь, можем сразу его смотреть. Здесь мы можем посмотреть, что они сделали анонсирование, да, то есть там уже Genesis, вот смотрите, блок, да, что они там разрабатывают. Кошелечки у нас сделали под Windows, под Linux, там под iOS, наверное, еще будут. Мы сейчас посмотрим ниже, я не помню. Здесь показывают, что релиз именно Windows и Linux был в сентябре. Белая бумага, разработка. Сейчас она почему-то на сайте еще не представлена, но в скором времени появится. Мне уже, она уже готова, она уже есть. С ней можно будет ознакомиться. Ну, это касается того, кто будет покупать на мастерноду. Так, далее, что у нас? Веб-сайт. Разработка веб-сайта, Explorer, понятно. На все будут ссылки, везде можете зайти, совсем ознакомиться октябрь. У нас бизнес-модель идет именно разработка вообще самого веб-сайта. То есть у нас бета-версия, он уже, ну, грубо говоря, есть. Сайт вообще отличный, не знаю, как по мне. Опять же говорю, IT-команда просто бомбезная. Э, сделан сайт не на коленке. Видно, что ребята уже не первый день этим занимаются. Все очень классно. Так, если Explorer разработка, то, что они занимались наградами, то есть, да, публиковали все, то есть промоушен. Ну, проект э, много на каких платформах есть вообще реклама. Они сделали классную реклама здесь однозначно классная, то есть о нем уже много кто услышал. Не только на моем, на многих каналах, я думаю, будет реклама, опять же, именно в Ютубе. Люди будут приходить еще и оттуда, то есть э, посмотрите сами на продажах, Сейчас по поводу продажи монет и всего остального немного ниже. Сейчас посмотрим, секундочку, опустимся. Так, четвертый квартал ноябрь. Ну, я не знаю, стоит ли смотреть на будущее, то, что будут они лестницы на мастерноды. Дальше посмотрим, что у нас будет. Опять разработка сайтов дальше. В случае чего в будущем исправление ошибок, если вдруг где-то что-то пойдет не так, и так далее. Они, видите, как э, по кварталам, они не растягивают там до 2020 года, как многие делают 2021 и так далее. Нет, они все делают реально быстро, что проект уже до конца доработает, да, если даже будут ошибки, они все сделают уже там к январю уже все будет готово на максимум. Так, у них будут вторые запуски в будущем. Но ну, это не рассматриваем. Нам самое главное, что сейчас, в принципе, уже почти все есть. Самое главное, что это стоит дождаться листинга, посмотреть цену, что сколько будет стоить. Но то, что монета будет э, держаться на плаву и будет хороша в цене, это я вам даю 99%. Так, давайте посмотрим спецификацию монетки. Название мы уже говорили, Crowdfund Point, тикет мы видим, алгоритм скрипт. А, прямая у них 200 тысяч монет, ну, в принципе нормально, это даже очень мало. Но ну, всего монет, видите, цифра не такая большая, 18 миллионов не знаю, как по мне, когда проект реально серьезный, и таких можно не один перечислить, у них всегда не такое большое количество монет. Не знаю, это классно, это о чем тоже говорит. Ну так, время блока 60 секунд, здесь понятно. Цена мастернода 1000 монет. Нормально. И смотрим распределение, то есть по процентам да, именно и на, по награде. 85% идет именно на мастерноду, 15% понятно, что на стейк, то есть на форс. Нормально. Опять же, ориентируется на мастерноду, но и здесь, наверное, все люди знающие, да, если понимают, что проект реально классный, что это не скан, то, конечно, можно брать монеты, но если взял мастер ноду либо шарит ноду, да, скинулись, это, это просто 5 баллов, это лучше всего однозначно, даже это не обсуждается. Так, кошельки, да, как я и говорил, тут будет у нас iOS, да, Linux, Windows, понятно у нас будет здесь ставочка, посмотрите вверху на установку мастерноды кто, то возьмет. Э, все будут ссылки на социальные, да. Пишите, пожалуйста, можно зайти в Twitter, Facebook, Bitcoin Talk, то есть GitHub, все, Discord, все есть, можете всегда обратиться, всем онлайн, все расскажут, если есть какие-то вопросы. Можете у меня спросить. Пишите в комментариях, кому как удобно. Так, ну я еще здесь открывал, посмотрел их на Bitcoin Talk то есть. В принципе, все понятно. Здесь смотрим, куда они будут листиться. Биржа понятна. Криптобрайч, да, Крейг24, Криптопия. То есть все это ожидается, все будет. Так, что у нас еще? Секунду. Они показывают награду за блок еще. Ну, в принципе, мы это по этому всему уже проходились, по количеству наград и так далее. Опять же, все ссылочки, ссылочки я обязательно оставлю в описании. А цена сейчас мастернода, не могу сказать, сколько она будет. Ну, в принципе, опять же, повторюсь, команда просто э, нереально крутая. А, развиваются они очень быстро. Э, чуваки, а, чувак, который вообще всем этим, грубо говоря, управляет, одним из управляющих, он лично-лично знаком с разработчиками, там, LPC, ну, да, Bicard, монет ЛГС это ребята, которые уже все их знают, и до сих пор на рынке цены у них просто э, крутые на монету. Кто у них мастерноду брал, там просто заработал нереальное количество денег. Вот, чтобы понимали, эти ребята с этой командой, то есть проект будет однозначно нормальный. И если вы купите ноду, я думаю, по-любому срубите нормально бабла. То есть, а мы на это как бы рассчитываем, заработать. Так что, в принципе, смотрите, прикидывайтесь. Э, кто хочет шары, пишите в комментарии, может быть, вместе скинемся. Ну, либо будут ребята которые будут про это спрашивать. Так что давайте думайте. Э, скоро у нас уже открытие. И, кстати, у них будет открытие листинг, да, и э, вообще открытие продаж. Все это на один день припадает. То есть они будут продать монеты, сразу залистятся. Это все будет в один день. Это очень классно, не нужно ждать. Открылись, вы сразу можете начать зарабатывать покупать, продавать, получать свои монетки, стакать их. Ну, увидите, будет интересно. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. А, ставьте лайки, подписывайтесь, кто еще не подписан, задавайте все свои вопросы. Всем профита, всем пока.